哈喽，各位好，我是卡洛斯。我自小都喜欢能动的东西，因此我一直不喜欢拍硬照，反而对摄录却十分有兴趣。可是喜欢摄录，又怎能缺少自动云台？因此我一直都希望拥有一套照相机的自动录轨。提醒一下，假如大家都喜欢风琴奇侠卡洛斯的频道，请于右下角按订阅；假如希望第一时间接到新视频的通知，请按小铃铛。 也欢迎大家点赞及留言发问。曾经有人在我的视频留言：“你 DIY 这么费劲，怎不花钱够，钱能解决的问题不是问题。”这道理我懂。但若有人说事情都用钱解决，这人肯定不理解 DIY 的乐趣。正因这类人为数不少，因此卡洛斯的 DIY 频道在香港很难生存。 返回来谈着自动云台，其实要买不困难，只要浏览淘宝，会找到很多，价钱也不贵，是时尚。先看看人家的设计，一点没有亏。参考了人家的产品，我认为一个自动平台最少应有两种，一个是水平移动，另一个是旋转。进行设置之前。 我现要解决如何顺滑旋转。一般的步进马达旋转一圈为二百步，要减慢旋转速度，便要加齿轮组，用一小齿轮拖动大齿轮。如果能用上 Double Helix 的齿轮，齿轮之间的序位更小，效果便会更顺滑。于是我下载了一些齿轮的模型，按照自己需要做出了一些修改。 最后打印了大小齿轮各一。我测试了两个齿轮之间传动没问题，还在成套架上机的大齿轮中心安装了轴承。为了让整套步进马达及齿轮组件能够在轨道上滑动，我精心设计了这部件。步进上有三个孔，通过三颗螺丝安装三个滑轮。上个滑轮的位置。 刚好让部件在两根铝型材之间滑动。部件上跟预留位置安装一个薄深的四十二件进马达。至照相机的安装方面，我设置了一些 3D 打印部件，四个部件用螺丝组装成为支架，能够把照相机调到一个倾斜的角度。 把照相机支架和大齿轮用四颗螺丝及四母连接一起。再通过这小部件，把大齿轮和照相机的支架安装至滑动的部件上，同时也把小齿轮安装至马达的轴心，让两个齿轮互相配合运动，同让部件在中间滑动的两根铝合材，之间距离要配合得非常好。 因此，我继续用 CAD 软件设计铝型材两端的支架。其中一支架必须安装大动皮带的布机马达，因此我加强支撑和固体结构。趁着打印的时间，我拿出铝型材加工。 所以现在是制作原因阶段，我只准备了两根五十公分铝型材做轨道。我们看到铝型这个横切面，只要我们在中心的孔共丝，当孔的内侧有了螺丝纹，便可把一颗 M 六螺丝拧进。 那么两根铝型材四个孔都共示后，便可以安装支架。这边的支架之后要安装步进马达，另一边的支架要安装滑轮。 后。当旅行材的两端都让支架固定后，两个旅行材侧面的抗刚好能配合滑车的三个滑轮，成为滑车的轨道。我一开始把滑车头尾预留孔位连接皮带，用一条普通的锁带，便能把皮带的末端固定。 一大又通过滑轮及步进马达的齿轮，再连接滑车的另一端。这种设计我都是参考 3D 打印机的结构得回来的。硬件都准备好了，要想一下如何用 Arduino 控制步进马达。我们做万向车的时候用过的 CNC Shield，总共可以控制四个步进马达，而这次我们的设计只需控制两个步进马达。 因此，我们用了万相车3.0所用的 AF Motor Shield，这块扩展板可以控制四个直流马达，也可以控制两个步进马达。其中一个马达安装在支架旁，负责卷动皮带；另一个当然是负责转动齿轮，驱动照相机摆动。我回 Arduino 写了一个简单的程式。 让两个马达同步在相同时间完成转动，之后安装照相机并开启摄录，同时启动程序，便得到我这使用 DIY 自动云台所拍摄的第一个作品。 由于我用了标准的照相机安装螺丝，需要可以安装照相机，安装 Osmo Pocket 也可以哦。我还发觉配合 Osmo 使用的时候，开启人脸跟需功能，还可有这样的效果。来到这刻，我各种照相机都安装试验了，今天的折磨可以告一段落了。但是 DIY 作品发展下去还有很多可能性。 例如，我可以优化片程，增加不同的轨迹；我也可以发展手机片程，遥控进行不同的轨迹。此外，我也可以把轨道增强，甚至增加新的转动轴。如果你也和卡洛斯一样喜爱 DIY，千万别错过我任何一个视频，别忘了订阅、点赞及分享。